Trochę dziwne uczucie stać na torowisku tramwajowym, ale spokojnie, za kamerą jeszcze tory nie są gotowe, więc mnie nic tu nie przejedzie, ale tramwaj naraz przeka i jak widać idzie do przodu. Zobaczmy jak to wygląda w formie przylotu. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka.